Bienvenidos de nuevo a Cocinando con Paco. Sé que hace mucho tiempo que no nos vemos, pero en mi vida ha habido muchos cambios que me han imposibilitado poder seguir grabando y compartiendo con vosotros nuevas recetas. Como podéis ver, tengo una nueva cocina, en este caso un poquito más amplia y alegre que la anterior, y por plantas que nos falten. Espero que esta vuelta sea por mucho tiempo y podamos disfrutar cocinando y comiendo nuevas recetas que preparemos juntos. Para hoy, y con la temperatura que está haciendo, creo que podemos disfrutar de una receta muy refrescante como es el gazpacho. Es una receta muy sencilla y rápida de preparar. Sin más, vemos los ingredientes y nos ponemos a cocinar. Para llevar a cabo la receta de gazpacho emplearemos 937 gramos de tomate, 10 gramos de pimiento verde italiano, 30 gramos de pepino, un diente de ajo, aceite de oliva virgen extra, vinagre y sal. Para preparar la receta, lo primero empezamos con los tomates. Yo tengo en este caso un procesador de alimentos. Eh, se puede hacer perfectamente con una batidora y hay quien a lo mejor dispone de otro tipo de procesador y y lo prefieren. En mi caso, voy a limpiar los tomates. Los voy a enjuagar, los corto en cuarto. Chicos, vaya, a la vez mejor. pelamos e introducimos el ajo. Quitamos las pipetas al pimiento. Seguimos troceando los pimientos. Y los añadimos al vaso. duramos con el pimiento y empezamos a probar el punto que tiene, añadiéndole aceite, un poco de vinagre y sal progresivamente. Y para el pepino eh, dependerá mucho del sabor que tenga el tomate. Si es un tomate mm, bueno, que se aprecia mucho su sabor, podremos echarle un poco más de pepino Mientras que si, es un tomate como el que me he encontrado últimamente, que no tiene sabor ninguno, eh, cuanto más pepino le echemos, menos va a saber a gazpacho y más va <laughs> a, saber a un zumo de pepino rojo. Entonces yo prefiero ir solo poco a poco y haciendo una prueba de, de sabor. Mucho le echamos aceite, sal. de vinagre. Si vemos que necesitamos más, luego le echamos más. Más vale ir añadiéndoselo poco a poco que echárselo de golpe y encontrarnos que el sabor es muy potente. En este caso, el sabor es muy suave el tomate, entonces le voy a echar menos pepino y voy a ir probando poco a poco. más aceite y volvemos a mezclar. En mi caso ya estaría preparado. Lo vamos a meter en el frigorífico y lo vamos a dejar enfriar un par de horas para que el gazpacho esté fresquito, fresquito, fresquito y a la hora de tomarlo entre de maravilla. Y la verdad, totalmente recomendable con estas temperaturas, porque ya no solamente nos estamos hidratando y refrescando con, líquido, porque al final es un zumo de tomate, sino que además eh, estamos aprovechando y estamos ingiriendo verduras que nos van a ayudar a alimentarnos, en lugar de beber un refresco azucarado. Pues espero que os haya gustado, que lo pongáis en prueba y me contéis. Pronto un nuevo vídeo.